大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。那我们来到第三讲，是什么题目呢？ 伤脑筋，孩子不听话，对很多做父母亲的人来说呢，在他养育孩子的事上，在小小的时候或许还觉得他可以听话，但是慢慢随着年龄越长越大的时候呢，就觉得他们很难听话了，哦，甚至现在是小六都很难了。 然后去到中学，我们正觉得是更加更加的很难去听话了。那今天的经文呢，就告诉这我们，就是说，我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。这个就是教孩子要听我们大人的话。但是很多时候在养育孩子的事上，你没发觉到来到中学的时候，我们说，哎呀，孩子啊。 中学到了，他们就叛逆了，所以你问这些父母亲，大概在那个年龄，我们都觉得他是很叛逆的，所以我们有些时候呢，就是少讲话就少摩擦，那多讲话就多摩擦，到了一个地步呢，很多时候我们就觉得是很多呃讲了就吵，吵了就不欢而散。 然后就好像你不看我，我不看你，有些时候避开几天来冷战这样，哎呀伤我们这个父母亲的这个心。那当然是严重的话呢，那可能甚至就是大吵大闹哦，啊，如果比较大只一点哦，可能还有是打气啊，哎呀，这个真的是非常不好。那有些父母亲啊彼此安慰也说，哎呀这样我们啊还算还好啦，哦。 至少孩子没有去犯法犯错，然后去呃上法庭啊啊进监狱啦，啊至少就是，呃只是不听话啦，没有犯法犯罪，所以还好一点啊。但是这个是实实在在的，除了彼此安慰，我们大家做大人的有些时候，我们真的是觉得是说在养育孩子的事上。 真的是非常的困难，挑战也真的是非常大。如果你知道，有些时候你退一步还算了啦，有些时候你退一步，你的个性也是很火爆，又很僵硬，又有完美，哇，硬硬碰，硬硬冲啊，哇，有些时候到一个地步啊，搞不好啊，离家出走啊，啊，更头痛，对不对？所以有些时候我们也很害怕啊，所以。 呃，这个养育孩子要孩子听我们的话这件事啊，真的是很大的一个问题和挑战。 而我们呃，在这个经文里面又看到是孩子们要听我们的话嘛。那假如我们对着他说：“哎，孩子啊，圣经这样说，你要听我们的话，这是圣经的教导。”特别是他又是在教会里面的，我们更是用这个经文啊翻开来给他读。但是在实实在在的有些时候，我在教会侍奉这么多年里面啊，发觉到其中有一环很大的问题，其实就是这些父母亲。 啊，有些时候他们当然是有些时候他们是还没有信主，所以他们就把这个孩子哦带来这个教会，希望这个教会哦能够帮忙去教导哦，让这个孩子啊被感染一下，能够学听话一下。哦。那或者有些是说，哎，我的孩子假如是听话，我已经信耶稣哦，啊，也有这样的一种啊呃算是半 <laughs> 威胁性吧哦，可能呃听者就有这样的一个经验了哈。 所以我们就是希望他孩子能够来到教会听话啦。但是有些时候，你明明是说，哎，在教会里面长大的孩子，还有这些这一类的孩子，但是很多时候在教会也不见得他们听话。所以我们有些时候，我们去辅导这些呃父母亲的时候啊，父母亲最终只能呃讲这么一句话了：哎呀，孩子都长大了。 嗯，我们还能够管得着吗？啊，就给他们是做他们自己喜欢的事了，不要去犯法犯罪就好了，啊，对不对？因为你看他的眼神，你看他的口气，你会觉得是父母亲心疼呐，这是我养的，这是我的孩子啊，我养育他们，我栽培他们，但是他们现在到这个地步，他们不听话，我心疼呐，啊，但是无奈，对不对？啊，只有。 就是算了啦，就让他们去做他们喜欢的事，不要犯法犯罪就好了哦。所以在这里呢，我们就看得到这个圣经却明明告诉我们哦，我们呃的孩子们要听父母亲的话。当然，相反过来，也就是说，父母亲要教导孩子去听话咯。所以我们要讲孩子来听吗？所以孩子要听，我们也要讲。 所以这个变成是有这个双方啊，呃，也有两方面都要负起的一个责任在当中。那我们呃，这个当然我们首先我们就是从一个实在的一个角度来说了，这个也没有说对和错了，因为你想，你基本上一个孩子他，嗯呃，跟我们父母亲啦哦。 代沟的问题说很严重，其实，呃，应该是说过去的日子里面，一件事情、一个价值观、一个生活方式啊，各方面，其实在我没有错的话呢，就是在我之前的那些前辈们呢，啊，呃，他们在这一环其实改变都不是很大的，改变不是很大，但是随着我们现在的这个年代。 特别是一些城市化的年代，你会发觉到那个科技的这个发展，还有这个呃呃各方面的资讯，还有吸受到了很多的这些的思想价值，呃风气的冲击，所以你在当中你会发觉到，哇，你的孩子，你你平均三十岁结婚。 啊，至少至少，你的孩子生出来就跟你相差有三十年的这个代沟，三十年能够有很大很大很大的改变呢，许多事都在变，所以你跟他有三十年的这个代沟的距离里面哈，然后你要放在一起说，说实在的，那个的这个代沟的问题呀，哦，那个价值观、想法、作风的问题。 甚至是比你跟你的伴侣的哦更大、更远、更广。为什么？因为你们相差三十嘛。你至少你跟你的伴侣，假如你没有什么大错，你跟你的伴侣大概大概也是年龄相差那个五岁距离吧，人多一点的话，那不是十岁而已咯。但是你跟你孩子是三十岁这么广大的三十年里面有很多的不一样。 哦，我们简单的说，是是过去我们的父母亲都是家长式，现在都是民主式。过去父母亲都很节俭，现在都是多一点的花钱。哦， <laughs> 过去哦，那几招就走天下，现在的资讯爆炸了，哦，就是拼命要吸收了，对不对？所以有很多很多的这个不一样，所以在当中呢，大家也能够。 彼此的谅解，不论是父母亲对孩子，孩子对父母亲，总之当中有一个呃很广阔的一个代沟问题，是呃大家都需要学习彼此谅解、磨合，呃在当中的啊。然后呃我们呃继续下来就想，至少它有两方面是我们要注意的，不是单方面的。虽然经文是好像是孩子要听话啦，哦，但是假如你孩子要听话。 可能就孩子就会在辅导的时候来就问我们说，那是不是父母亲啊他乱说话做错事呃呃呃呃不道歉啊教的是错啊讲的也是错做的也是错啊我们都要听吗？哇你这个辅导员听了也是很头痛。按逻辑常理来说，你真的是不可以呃不可能叫他听了，对不对？哦他乱说你要听咩？不。 那当然不可以了，但是所以这样的话，我们就父母亲的话，当我们给予训诲，我们给予法则的时候，那是不是真理？他们能够听吗？所以我们就要回到这第一就是说，你现在听的人，我们都是基督徒，那就要问你，首先有没有敬畏耶和华的心？如没有敬畏耶和华的心，孩子不服你啊，他不服你，因为你你没有敬畏的心啊。 然后你你你可能是甚至是呃讲一套做一套啊啊，对他也不服你。那现在的孩子又很懂得怎么样去抓你的把柄，找你的漏洞。他的思维的模式哦，他比你更敏感啊，抓话题这些他们都很厉害的。所以你讲什么错他就捉了啊啊，你你你你讲什么他就拿来讲，举一反三哇，就很有道理啊，避到你风口，对不对？ 所以你假如是本身没有敬畏上帝，然后呃呃你又没有这个呃对圣经的话语熟悉啊，你没有上帝的话语，所以你没有上帝话语熟悉，你又怎么讲呢？讲到来你可能是用你自己那一套讲啊，讲到来那些可能就是错的你也讲啊。第三就是你你你你这些都都有的话，那就问你你。 你你讲圣经，但是你懂得怎么去用圣经吗？还是你乱用圣经？啊，也可能。所以当时有这个经文说：“我儿要听父亲的训诲，不可离弃啊这个母亲的法则。” 在一个前提的背景下，是这些人都是犹太人，他们从小就熟悉环境，都是敬畏上帝。然后呢，他们来教他孩子，所以也就是说，他拿什么来教？他们是拿上帝的话语来教，是用真理来教，并且有上帝作为后盾在后面，因为是真理嘛，对不对？ 所以在这种情形之下，你就要问了，你叫你孩子要听你话，但是你问题是说你没有敬畏上帝，你熟悉上帝的话，你你懂得怎么样用上帝的话，这个就很关键了。所以第一个原则是说，做父母亲的，我们要孩子听我们的教导训诲，要他们回到圣经的话，我们本身就要熟悉。 那现在我们实实在在的，我直言直语的来这样讲，我你每天有没有灵修，我也不知道，但是我可以跟你打折扣，我啊啊我我可以保留一点，我保留一点，我不要说一百八仙的基督徒没有灵修， <sniffs> 我说至少五十八仙的人没有，五十八仙的基督徒没有灵修，五十八仙呢，我在保留，当然没有数据啦，你也可以说你没有证据讲什么哦，不过我是直言直语的。 的这个呃呃节目嘛，我这是我的分享，我就认为是这样。但是假如是说，那又要有追求，要有去熟熟悉上课，那我告诉你，熟悉上课上主日学去查经的啊，在教会的信徒，我告诉你，我个人又保留的说啊，最多最多了啊，最多就是二十五八钱。 最多是二十五八千，因为一千个人的教会有两百五十人来上啊，你的主日学，我觉得是最多最多的。但是按我自己这样看，其实呃也没有达到了哦，我也没有达到。所以，所以你对于上帝的话语是怎么样看待？作为父母亲，这是第一个原则，我们要孩子听，那我们需要有真理给他们听，这才是对的。 否则你不可能乱讲话啊，讲错话，孩子都要听，那也真的是不合理。那而转过来的话，我们就说孩子们，啊，孩子要听为什么？啊，父母亲对我们有有有养育之恩，父母亲他们有栽培，那父母亲也真的是要要教导我们啊对的事情，但是他不是神啊，他不是圣人。 他他有他不完美啊不够的地方啊，毕竟灵性是一些人一起追求的，所以它不完美不足的地方。所以在当中，我们最重要的一样是，就是啊，了解到他不是神呐，他也不完美，但是他也有这个意愿，就是啊，养育我们，照顾我们，供养着我们啊，这个爱心真的是，真的是我们从这个角度看，哎呀，他们真的是善意的。 所以我们就要学习怎么样去体谅啊！毕竟有些时候父母亲他们，你看他照顾你啊，给你吃什么啊，家务要做，然后要买些什么，然后要要工作，然后还有其他哩哩啰啰的很多的呃压力的事情，哇，他们也是不好过日子，对不对？哦，当然孩子们又有些时候又呃呃呃不愿意。 配合也不愿意听啊，有些时候在这种压力之下，有些时候啊，父母亲也觉得是很难过，所以有些时候也比较容易暴躁一点哦。当然，呃，暴躁不是对的啦，哦，啊，不过我只是说，孩子们可以多一点的谅解，父母亲都是一个善意，所以我们还是要从一个孝顺的一个角度出发来去。 呃呃，听他们的话，但是有一样东西很重要的，是说，哎，我们说父母亲讲的是一套，做的是一套啊，他啊他他们呃呃呃乱用圣经，其实这个是他是他的事情，他要跟上帝负负责。但是你做孩子，有一样东西是很重要，就是他讲的是不是圣经的话。如果他讲的话哦是圣经的话，我们就要记得，圣经是神所默示的，所以真正的作者。 是上帝真正的这个呃要求是上帝真正的要讲出来改变你的也是上帝，所以父母亲只不过是一个管道，所以这个东西你要很清楚的知道，上帝的话就是真理，对着谁都是真理，都是对的。而父母亲不过是管道，所以他有不足，他有不完美，但是不可以成为一个理由借口说哦这样我就不听。 因为是他讲的，对不起，那不是，哦，真正讲的话是上帝讲的，所以我们做孩子的，我们就要去听圣经里面的话，来祈求主帮助着我们，哦，就是我们呃父母亲要懂得上帝的话，然后用上帝的话来教育我们的孩子，然后我们的孩子要也要懂得怎么样去孝顺父母亲。 啊，因为他们所讲的也是上帝的话，那我们呃这样的话，我相信呢，就是按圣经所说的，这个是呃真言书一章八节，但是在第九节就说什么？如果你听父母亲的话，作为孩子，上帝要祝福你，祝福你什么？你就听上帝的话，你就有这个华安，华官，呢，华官，啊，就是好像是那些。 啊，皇帝上面的那个哦，啊一个啊这个呃王冠啊一样，然后就有这个呃，好像戴上一个金链啊，金链呢是给人家看的啊，这个呃华呃冠是一种权力的象征啊，金链是一种美啊尊贵，那这些都是什么？你戴出来就是羡慕着别人了。 啊，所以是荣耀的一件事情，因为你孝顺啊啊，所以主帮助着我们一起来祷告，天父上帝啊，我们要在你的面前向你呃来感谢，因为我们在这个呃呃上帝的恩典之下，我们能够成为这一家人，是上帝在当中让我们大家都能够在呃主你。 啊，能够有一个家庭，所以这个家庭呢，就是上帝要赐福的。但这个家庭也是要我们父母亲、孩子们一起学习成长的。但是在当中，关键的就是你的法则，还有你的训诲。所以做父母亲的要怎么样去熟悉啊，能够把这个话语来教导。而这个孩子呢，要怎么样带着一个顺服的心，能够去顺服啊，孝顺父母亲。 并且接纳上帝的话语，我们都祈求主来帮助着我们。我们如此向你祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹们，你的参与，我的动力，哈，你的参与就是你来，呃，打开这个视频来看呐，哦，那就是推动我。 啊，不瞒不瞒你们说了哦，我已经跟你们讲过了哦，就是说这个是新的一个软件来去做，呃，这个其实我现在这个是第二次重录的， <laughs> 重录的。那我已经录过了，录过了，哎，就不知道为什么只有我在里面嗯没有声音出来，到底是什么？一直摸摸摸摸摸摸摸了整个小时都摸不出个原因啊，最后就想，哎呀，算了，什么？ 呃，就就索性就放弃算了，重新再录了哦。所以这个就是呃，让大家知道啊，也也不是像你们喊苦啊，啊，不是很苦，只是说，哎，我这个是这个是公是一个付出，呃，一些代价的，好啊，所以付出时间的，希望你们也能够，呃，能够，呃，看重呃，这是彼此祝福啊，祝福。 啊，也让其他人得到帮助。所以，假如你喜欢啊，就是说啊，这个呃节目的话，点赞、订阅啊，在当中呃有铃铛关注一下，然后可以转发给其他的人啊，让大家也能够得到祝福的帮助支持，也真的是祷告啊。我这个软件还是在摸索，还是在摸索，所以呃。 请大家能够继续的呃纪念这个施工啊，请记得这个不是灵修每天哦，不是哦，只是一三五啊。但是假如是说我上手后，可能可以做每天呐。啊。所以一三五在 YouTube 十点的时候就发布了，在十一点呢，我就会通过 WhatsApp 通知你们啊。在初期我都会有这样的一个重复提醒了，因为新的一个节目。 不过呢，那在以后呢，我可能就不会再啰嗦了哦，免得说啰嗦了。所以再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你啊，拜拜。